Anjing, goblok kok ada apinya. dada gua sakit. Menantang kalian. lu terobos aja lah anjing ah. Bom pow. Oh! Ah, anjing, goblok kok ada apinya. Allahu Akbar. Kang Adit, Kang Adit, Kang Adit, Kang Adit. Kang Adit, Kang Adit. Kang Adit. Dia dia orang bukan ya. Kang Adit ada orang, Kang Adit orang lagi tapa, Kang Adit. Kang Adit ada orang lagi tapa. Kang Adit. Tolong. Berhentilah berusaha. Eh, lagi tapa dia. Assalamualaikum Pak. Pak. Nengok anjing nengok. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa like, comment, and subscribe.